J'aime les passagers. J'aime les passagers. J'aime les passagers. J'aime les passagers. Tu aimes les passagers. Teddy, j'ai encore perdu ma culotte. On m'appelle, je crois. Le taf, le taf, le taf. Euh, passer le balai à ma place Parce que j'ai la flemme de le faire en fait, ok T'es un bon toi Mais Karim, reste pas là Il y a tous les plateaux repas à préparer Ce sont les clés de l'avion, hein N'hésitez pas, prenez-les N'hésitez pas à le garer ailleurs, j'ai besoin de l'absenter. Non, puis ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est, on, a, on est tous sur le même pied d'égalité, quoi. Nathalie, euh, vous avez le, code de la cabine Fermez le rideau. ça va J'ai mis de pilote automatique.